جو لوگ اللہ کو بھول گئے اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے المستقیم ہر روز مانگتے ہیں ہر نماز میں مانگتے ہیں ہر رکت میں مانگتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے شیطان اس کو دھوکے